maisha yalikuwa hivyo. Baada ya kulala, mnasikia mabundi analia analia, anazunguka ile nyumba. Mle kwenye ile miembe kunakuwa na vurugu, yani kama vile kuna watu wanacheza, kuna watu wamepanda kwenye ile miti, wanaisumbua na kuiangaisha kwelikweli. Akaenda akafungua ule mlango. Baada ya kufungua ule mlango, aliingia mtu ambaye ana sura ya baba moja kwa moja, yaani tuseme ndo baba anaingia. Ehe, mavazi mavazi yale yale ambayo baba aliondoka nayo asubuhi mm. lakini yule mtu hakutaka kutazamana na mama machoni mm. alikuwa akimkazia macho yeye yaani anaangalia chini Aha. na katika kumwangalia yule mtu vizuri hata kama ni usiku aliona macho yake yanawaka kama taa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 niliyoyaishi tokea nikiwa mdogo mpaka hapa nilipofika karibu sana katika studio zetu lakini karibu kwa watazamaji wetu ambao wanakutazama muda huu asante umejitambulisha vizuri sana ni mtoto wangapi katika familia ya watoto wangapi mimi ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto watano tumezaliwa wanaume watatu wanawake tuko wawili mm. tulikuwa tunaishi dodoma kipindi hicho Tuliishi Dodoma, lakini baba alipata rafiki yake, ambayo rafiki yake alimwambia maisha ya Dodoma ni magumu na mashamba Tanga, naweza nikaenda kukupatia mashamba kwa ajili ya kulima na kuikwamua familia yako. Mm-hmm. Babangu alikubali. Safari ya Tanga ikaanza, mimi pamoja na kaka zangu pamoja na, na, na mdogo wangu wa kike. Mdogo wangu wa mwisho wa kiume alikuwa bado hajazaliwa kipindi hicho. Mwaka gani? Huo ulikuwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba. Mhm. mm. Kwa hapo na miaka mitatu. Nikiwa na miaka mitatu. Uh -huh. Tuka tukaenda Tanga. Tulivyoenda Tanga maisha ya Tanga yakaanza kule. Tulienda kupata eneo ambalo ni kubwa sana la kwa ajili ya kulima mm. na lilikuwa hilo eneo lina miti mingi ya matunda. Yaani kilimo kikuu pale ilikuwa ni matunda lakini pia baba alipewa shamba lingine tofauti na pale mm. ambalo hilo shamba alikuwa analima mahindi pamoja na maharage. Maisha aliendelea pale, palikuwa ni kijijini sana mm. ni Tanga, maeneo ya Handeni. Tuliishi Tanga eh, maisha yalikuwa magumu kidogo, kwa sababu tulikuwa tujazoea kuishi maisha ya kijijini mm. Dodoma tulipotoka tulikuwa tunaishi maisha ya mjini Maisha yaliendelea hivyo hivyo kiugumu, lakini baba aliamua kupambana kwa ajili ya kujikwamua. Tuliishi pale, kaka zangu wali, walianzishwa shule, lakini mi kipindi hicho sikuanza shule kwa sababu nilikuwa mdogo, nilikuwa na miaka minne mm. na huyu mdogo wangu mdogo wa kike yeye alikuwa na miaka miwili. Maisha yaliendelea pale Tanga, baba akiendelea kulima na kufanya nini basi tukaendelea hivyo, lakini eneo lile kulikuwa na niseme mambo ya kishirikina yaliyokithiri mm. maana yake pale ilikuwa kwamba kila kila nyumba unayopita lazima mlangoni kuwe na tunguli mm-hmm. lazima kila nyumba kuwe na mlangoni kuna tunguli huo ni kama ulinzi mm. kwa kweli sisi hiyo hali ya kwamba kuweka ku, ku, kuweka matunguli na nini ndani sikuiona pale nyumbani, maana babangu alikuwa haamini hivyo vitu, wala mamangu pia alikuwa haamini. Mamangu alikuwa na anasali makanisa ya kiroho ya kilokole mm. Basi tuliendelea, wazazi wangu wakiwa pia wakiwa wanajishughulisha na ufugaji mdogo mdogo, lakini pale katika ile nyumba tuliyokuwa tunaishi, naweza nikasema kwamba kulikuwa na vituko vya ajabu japokuwa nilikuwa na miaka minne, lakini nilikuwa naelewa nini kinaendelea katika eneo lile tulikuwa tukiishi. mm-hmm. Ikifika usiku pale mbele katika ule uwanja wetu ambao tulikuwa tunaishi kwenye ile nyumba, ilikuwa ni kama shamba kubwa sana, alafu pembeni kabisa mwisho wa lile shamba ndo kulikuwa kuna nyumba yetu ambayo tulikuwa tunaishi. mm. hmm Basi ikishafika kuanzia saa kumi na mbili na nusu hata kama ni kucheza tunaacha kucheza tunaambiwa ingieni ndani tunaingia ndani tunafunga mlango kama ni kupika tunapika tukiwa ndani tumejifungia tunakula tunalala moja kwa moja kama ni saa moja tunalala saa moja maisha yalikuwa hivyo baada ya kulala mnasikia mabundi analia analia anazunguka ile nyumba mle kwenye ile miembe kunakuwa na vurugu yani kama vile kuna watu wanacheza kuna watu wamepanda kwenye ile miti wanaisumbua na kuiangaisha kwelikweli mi nikawa najiuliza siku moja nikaamua kumuuliza mama hiki ni kitu gani mama akaniambia mwanangu huku kuna mambo ya kishirikina mno huku watu wengi sana wanaamini mambo ya, ki, ya kishirikina kwa hiyo hicho kinachoendelea tunatakiwa kuomba sana basi ikawa ikifika kila, kila siku usiku lazima tuombe ndio tulale basi hali iliendelea hivyo baada ya muda mzee wetu akaanza kuchenji Mm. akaanza kubadilika, akawa ni mtu ambaye analewa sana. Yaani yeye nyumbani kumuona ni saa saba za usiku, saa nane kila siku, saa saba saa nane ndo anarudi nyumbani. Basi hali iliendelea hivyo, lakini mama akapata tamaa, aliendelea kuomba na pia alituambia sisi kwamba tuombe kwa bidii. Basi tukaendelea, maisha yakaendelea, mzee wetu akawa anaendelea kulima, lakini huwezi amini, katika mazao yote aliyokuwa analima, analima karibu heka kumi, tunaambulia magunia mawili, kama ni mahindi tunaambulia magunia mawili ya mahindi, kama ni maharage tunaambulia gunia moja la maharage. Watu wengine waliolima, watu wengine wanapata kama kawaida, watu wengine walikuwa wanapata kama kawaida. Watu wakaambia mzee, hii inaitwa tanga kunani, <laughs> wajaleo mm. waondoka leo basi sasa tukawa tuelewe kwamba nini kinaendelea mama akamshauri baba kwa nini tusiondoke ili eneo maanake ili eneo linaonekana limeshikiliwa na mambo sana ya kishirikina sisi hatuwezi mzee akawa kama vile kashalishwa sumu yaani akawa haelewi yeye ni pombe pombe na yeye ndo maisha yake na kule yeye ameamua kuishi moja kwa moja basi ikabidi mama atuambie jamani wanaotakiwa kuomba uh, ili eneo sio salama kabisa kwa maisha yetu maanaake hakuna maendeleo tunayopata wala chochote tunachokifanya tukilima tunapata magunia mawili heka kumi heka tano haya tukilima maharage ni hivyo hivyo kila kitu ni hivyo hamna kitu kinaendelea wala hamna maendeleo tunapata mm. basi sasa siku moja nakumbuka tulikuwa mimi na tulikuwa shambani tunaenda wote mama yetu alikuwa anapika chakula tunakibeba kile chakula mimi pamoja na na mdogo wangu huyu mdogo na wale kaka zangu tunaenda kama hao kaka zangu ni siku ya ambayo sio ya shule tunaenda shambani moja kwa moja nakumbuka siku hiyo tukawa tunaenda shambani maanake kule kipindi hicho miaka ya nyuma sana kulikuwa ni polini kwelikweli kulikuwa kuna ile mibuyu mirefu na kulikuwa na nyasi zile ndefu kwelikweli yaani nyasi mpaka utenganishe hivi na mikono unapata njia ya kupita Hmm. Kweli porini. Tulitenganisha tukawa tunapita na hilo shamba ambao tulikuwa tumepewa lilikuwa liko mbali sana kutoka pale kijijini, ni mbali mno. Tukawa tunaenda taratibu, baba yeye alikuwa anatangulia asubuhi sana, naenda kuanza, alafu sisi mama anapika chakula. Baada ya kupika chakula tunabeba chakula na sisi wenyewe anatubeba tunaondoka moja kwa moja. Tunaenda shambani. Tulifika mahali tukakuta ni kama kijito cha maji kinakatisha. Huwezi amini tulimkuta simba na watoto wake hmm? simba unayemjua wewe ulimkuta pale na watoto wake wakiwa wanakunywa maji mm-hmm. mama kwa hali ya kawaida alisimama kwanza akasema mungu leo ndo mwisho wangu na maisha yangu pamoja na watoto wangu huyu simba ana watoto ni mkali sana awezi akatuacha salamu basi akatuambia rudini nyuma taratibu yule simba huwezi amini ni kama mungu alimshika mm. yule simba alikaa anatuangalia tu hivi Simba anatuangalia tu, hakufanya chochote. Yaani alituangalia tu hivi, mama akasema rudini kwa nyuma. Tukaanza kurudi kinyume nyume, taratibu taratibu. Huko tunamwangalia Simba machoni. Mm. Tunarudi kinyume nyume taratibu taratibu. Paka tukaondoka. Na Simba uwezi amini hakutufanya chochote. Alimwambia Mungu, haiwezi kuwa leo mwisho wangu mimi na watoto wangu wote. Naomba huyu Simba umshike kinywa chake. Na kweli ilitokea hivyo. Mamangu alikuwa ni mtu mwenye imani sana tunamshukuru Mungu siku sisi tulipona. Nadhani Mungu alikuwa na makusudi na maisha yetu. Mm. Maisha yakaendelea, tukaenda shambani, tukalima, maisha yetu yakaendelea hivyo. Tunalima kila mwaka hakuna tunachopata. Tunalima kila mwaka hakuna tunachopata. Tunaenda mbali. Yaani pale mliporudi mlirudi moja kwa moja hadi nyumbani au mlirudi Simba akaondoka mkaendelea kwenda shambani? Tulirudi kinyume nyume, tukaenda tukapitia njia nyingine, tukaenda shambani hatukurudi nyuma kurudi nyumbani moja kwa moja kulikuwa na njia nyingi za, ku, za kupita mm-hmm. ndio basi baada ya hapo maisha yetu yaliendelea kuwa magumu pale nyumbani tukifuga chochote kinakufa tukifuga chochote kinakufa nakumbuka kwa mara ya mwisho mama tulikuwa tukifuga pale nyumbani nguruwe mm. akasema mungu naomba huyu nguruwe asife huyo nguruwe ndo itakuwa nauli ya kutokea kwenye huu mji maanake baba kipindi hicho ndo hivyo analima hakuna tunachoambulia tunaambulia tu gunia, mo, gunia moja gunia mbili tunafanya kwa ajili ya chakula hakuna mazao kusema kwamba utauza upate nauli ya kutokea pale mahali mm. haikuwezekana kwa hiyo ilibidi mama asimame akaomba akasema mungu naomba huyo nguruwe huyo nguruwe alikuwa ni mdogo sana akasema naomba huyo nguruwe akue akuwe ili niweze kumuuza. Nahitaji kutoka kwenye huu mji mimi na watoto wangu, nimechoka mateso ya huu mji, nimechoka. Usiku hatulali, ndo kama hivyo heka heka kwenye ile miti, kwenye ile miti ya miembe, yani kama watu wanakuwa wana, wanacheza kama wanaruka mle kwenye ile miti. Haya, nyuma ya nyumba kunakuwa kama na mabundi analia na nini, vitu kama hivyo basi kweli mungu akamsikia lakini kabla ya kumsikia pia kuna jaribu lingine lilitokea maanaake hayo mambo yalikuwa yanaendelea yakishirikina kishirikina katika ule mji kwa hiyo sasa naona wakawa wamemtafuta kwa njia nyingi imeshindikana wamemtafuta mama yangu sasa mm. imeshindikana ndipo alipoamua kuvaa alikuja jini akavaa sura ya, ya baba Mm. baba alikuwa yeye ni mlevi, mtu wa kurudi saa saba usiku, saa nane, saa tisa ndo mida yake kurudi, na anapita mleme kwenye ile miti mm. bila kuogopa. Sasa siku hiyo ikatokea kwamba baba kawahi kurudi, karudi saa tano mm. Kwanza mama alishtuka kwa sababu sio hali ya kawaida ambayo amezoea mme wake kurudi mda huo mm. Lakini pia Nadhani kwa sababu alikuwa ni mtu mcha Mungu na muombaji sana, kuna hali aliihisi. Anasema ali, alisikia nywele inasisimka toka kichwani mpaka miguuni mm. wakati ambao baba, wakati ambao baba anagonga mlango sasa mm. yuko nje mm. alisikia kwamba nywele zinasisimka toka kichwani mpaka miguuni mm. basi hakujua kwamba ni nini akasema ye ee mungu naomba unisaidie akaenda akafungua ule mlango baada ya kufungua ule mlango aliingia mtu ambaye ana sura ya baba moja kwa moja, yaani tuseme ndo baba anaingia. Ehe, mavazi mavazi yale yale ambayo baba aliondoka nayo asubuhi mm. Lakini yule mtu hakutaka kutazamana na mama machoni mm. Alikuwa akimkazia macho, yanaangalia chini mm. Akijaribu kumwangalia, yanaangalia chini, na macho yake hayakuwa ya kawaida, yalikuwa ni kama macho ya paka mm-hmm. Basi akiongea naye hakutaka kuongea naye mtu alikuwa tu kimya naye akamfungulia mlango ili mm. kwamba aingie akishaingia ndo akae naye sasa afanyaje aongee lakini katika kumfungulia mlango na kuingia alihisi kitu cha tofauti ndo kuhisi kwamba nywele inasisimka toka kichwani mpaka miguuni kwa mara ya pili tena sasa kwa mara ya pili Aha. na katika kumwangalia yule mtu vizuri hata kama ni usiku aliona macho yake yanawaka kama taa basi mama hapo hapo moja kwa moja akaja moja kwa moja kule chumbani tulikokuwa si tumelala akatuamsha akatuambia wanangu naombeni tuombe mm-hmm. tukainuka mama kwani kuna nini hapana msinioje chochote kwa sasa hivi naombeni tuombe tukaanza kuomba tukaanza kuomba tukaanza kukemea tukaanza kukemea tukaanza kukemea baada ya muda akasema twendeni sebleni baada ya kwenda sebleni mm. hatukumkuta yule mtu hatukumkuta kabisa akaanza kushangaa mama mbona umetuleta sebleni usiku huu akasema baba yenu alikuwa kaja yuko wapi sasa mm. na naye mwenyewe akawa anashangaa kwamba mlango amesharudishia na huyo mtu amepita wapi mlango ulikuwa umefungwa kabisa vile vile alivyofunga kwenye eh kwa sababu baba si alishaingia kwa hiyo ilibidi afunge kwanza mlango ndo amkaribishe ndani kama ni kumfatana naye kuja kumpa chakula na vitu vingine mm. kwa hiyo baba alipoingia alifunga tena ule mlango mm-hmm. lakini kilichotokea ni kwamba Hatukumkuta pale sebuleni baba mm. Tukamuuliza mama, nini kilitokea? Akasema ni baba yenu nilimfungulia aingie, lakini nashangaa nimemkuta hayupo mm. Yule mtu nahisi hakuwa mtu wa kawaida, leo ni jini alikuja humu ndani na sijui alikuwa na nia gani mm. Lakini maombi tuliyoomba mimi pamoja na nyie yametusaidia. Basi tulikaa pale, hatukulala hatukulala, maanake mama mwenyewe alikuwa na kikolo kwamba nini kinaendelea au nini kimetokea alikuwa haelewi hatukulala tulikaa tu tulikaa tu tunamuomba mungu kwamba mungu nini kinaendelea kumbuka tulikuwa tunakaa shamba kubwa mno ambalo nyumba yetu ilikuwa mwishoni kabisa mwa shamba kwa hiyo hatukukuwa hatuku na jirani jirani yetu alikuwa ni unafunga safari kabisa kwenda kwa jirani mm. ni hmm. mbali mno ni mbali sana mwendo dakika ngapi au masaa mangapi yaani ni kama mwendo wa wa masaa mawili ndio unaenda kumpata jirani, maana tulikuwa ni mashambani kabisa, mbali na kijijini. Sisi tulikuwa tunaishi mashambani, sio kijijini. Kwa hiyo ukimtaka jirani, unafunga safari, unaenda kwa jirani, mwendo wa masaa mawili. Basi baada ya hapo tukawa tumekaa, basi tukasikia tena hodi kwa mara ya pili, ikagonga hodi. Kugonga tuliogopa, kwa sababu tulikuwa tayari tuko na pressure tuliogopa sana ni nani tena tukaongea naye yeye akiwa nje sisi tukiwa ndani nani mara ya kwanza akakaa kimya mara ya pili nani akasema mimi baba yenu ina maana mnaniulizaje kwamba nani nani maana yake nini mm. akiwa amelewa ilibidi kujitia nguvu kwenda tena kumfungulia ule mlango tulifungua ule mlango na ndo alikuwa sasa baba halisi baba aliingia alivyoingia hata hivyo bado hatukuwa na na ile yani ile kumwamini moja kwa moja mm. hatukuwa mm. na hiyo hali tulimkaribisha aliingia kama kawaida basi mama akawa tu anashangaa kwa sababu hakuwa anaelewa nini kinaendelea mpaka muda huo kwamba yule mtu kapotelea ndani alafu tena kaja mtu mwingine anadai kwamba yeye ni baba mavazi yale mavazi yale yale mtu ni yule yule tofauti ni kwamba yule wa kwanza macho yake yalikuwa yanang'aa kama taa kwenye giza mm. huyu mm. wa pili yuko kawaida mm. alivyoingia akawa chakula baada ya kula chakula ikabidi amuulize kwamba ulikuja mm. baba akasema hapana mimi sikuja toka nilivyoondoka asubuhi ndo muda huu naingia mm. si, sikuja tena hapa katikati mama akasema wanangu leo humu ndani alikuja jini na kujua kwamba alikuwa na nia gani ya kufanya mm. basi akaongea na baba akamsii sana akamwambia mme wangu naona maisha ya huku yameshindikana hebu mimi naomba kama imeshindikana kabisa turudi tu nyumbani nyumbani kwetu dodoma au kama inawezekana tuondoke twende mkoa mwingine tukaendelee kutafuta maisha lakini huu mkoa hapana tuondoke mme wangu alimsii sana basi ikafika siku ya siku na yule nguruwe wetu ambaye ni mdogo ambaye mama alimwandaa kipindi kile mm. akamwombea kwamba Mungu naomba huyu nguruwe akue, maanake alikuwa kila akifuga anakufa mm. kila akifuga anakufa. Mungu alisaidia yule nguruwe, alikuwa alikuwa mkubwa sana, alikuwa na karibu kilo mia mbili mm. Basi nazunguka huku na kule kutafuta mteja, ambapo jana yake usiku tulikuwa na kikao cha familia, ambapo mama aliongea na mume wake ambaye ni baba, kaambia mume wangu, mimi nimechoka, hakuna chochote tunachopata kwenye huu mji tumeshakuwa watumwa tunahangaika tunalima hamna tunachoambulia mimi sioni kama kuna sababu ya kuendelea kuishi mahali hapa mi naomba tuondoke basi wakashauriana akaambia na kitakacho tusaidie tuondoke ni tumuuze huyo nguruwe wetu tupate nauli kwa ajili ya kuondoka kwenda mkoa mwingine kuanza maisha mengine mm. basi wakatafuta mteja kweli mteja akapatikana yule nguruwe akauzwa baada ya yule nguruwe kuuzwa, ikabidi sasa tufanye maandalizi ya kuanza kuondoka. Basi sasa siku ambayo tulikuwa tunafanya siku ya pili yake ambayo tume, tume tumeshaanza kujiandaa na nini na nini, mama anafuafua sijui nini na nini, akashangaa tu kuanzia mimi mwenyewe na wale kaka zangu pamoja na huyu mdogo wangu wa mwisho, kuna funza wanatoka kwenye miguu yetu, ambapo ni wote mama kuna kitu kinaniumiza kinani mama anakuja kuangalia yani miguu yote imejaa funza inatoa funza mama alibaki anashangaa kwamba nini kinachoendelea mbona sielewi ehe imeanza lini imeanza muda huu na mwingine naye anakuja hivyo hivyo mama na mimi angalia mama na mimi angalia he mama akaanza kuangaika akaanza kutu kututoa wale funza kwenye miguu mm. alikuwa anatutoa na sindano anatoa yani utafili wanaongezeka anatoa huku mguu mwingine wanaongezeka akitoa huku mguu mwingine unaongezeka basi akabaki anashangaa kwamba ni kitu gani mbona katika wiki nzima ambayo siji nilikuwa sijaanza maandalizi kwa ajili ya kuondoka mahali hapa sikuona shida yoyote juu ya watoto wangu leo imekuwaje eh, basi sasa ikabidi safari iahirishwe maanake ishakuwa tena tatizo lingine mm. haya siku hiyo hiyo mdogo wangu huyo ambaye alikuwa ni wa kike ambao tuseme kwa kipindi hicho alikuwa ni kama wa mwisho mm. akatokewa na vitu kama majipu mwili mzima majipu ambayo yalikuwa ni makubwa mno yale majipu basi hakulala siku hiyo alilala analia mno safari ikawa kama vile ime, imeahirishwa mpaka muda ambao haujulikani ambapo watoto wote tutapata nafuu ndo tunaweza kusafiri maanake hatuwezi kusafiri huku tuko kwenye hali kama ile ingekuwa mm. ni changamoto kubwa basi mama akaanza kuangika huku na kule sasa watoto tena imekuwaje huyu mdogo ndo kashakuwa na majipu tena mwili mzima nakwambia yani ni nikulia nikulia halali hakai kila mahali kuna majipu halali hawezi kukaa hawezi kulala ni mtu tu kabebo hivi mikononi mama akasema hiki ni kitu gani kinaendelea mbona sielewi ikabidi tena aendelee kuomba akaingia kwenye maombi ya kufunga siku mbili anaomba maake na kipindi hicho hakuwa na kampani ya kusema kwamba baba anaweza akasaidiana naye wakalibeba lile jambo kwa pamoja kuliombea baba yeye alikuwa yuko kinyume yeye alikuwa ni mtu wa pombe pombe na yeye basi aliporudi watoto wanafunza huyu mwingine na majipu ye mwenyewe kwa kweli alishangaa kwamba nini kilitokea mbona watoto toka jana walikuwa wazima leo baada ya kusema kwamba tumeshauza huyu nguruwe tusafiri ndo hii hali imejitokeza nini kimetokea mm. ye mwenyewe kwa kweli alikuwa na maswali mengi kwa kipindi kile lakini yeye aliendelea tu kunywa pombe maake hiyo safari kumbuka kwamba ni mama alilazimisha ye mzee hakuwa na habari ya kusema kwamba huu mkoa anatakiwa kuhama Mm. Yaani hiyo alikuwa mama ndo anaifosi kwamba nimechoka na watoto wangu, nataka kuondoka hapa mahali, ila mzee hakuwa na hiyo hiyo habari. Kwa hiyo baada ya kile kitu kutokea kwamba imeshashindikana kutokana na watoto wote wanaumwa, yeye kwake naona labda kama ilikuwa kama ndo afadhali, ili tuendelee kubaki, aendelee kunywa aendelee kunywa pombe. Basi tuliumwa kwa kweli, ndani ya wiki mbili unaumwa, sisi, wengine wale funza wanaendelea kwenye miguu, huyo mdogo wetu mdogo, yani majipu yanaendelea kumsumbua wiki mbili nzima, yani ilikuwa ni mta fulani pale nyumbani ilikuwa hamna usalama, maana hakuna mtu wa kumsaidia mama hata kazi, hamna mtu wa kufanyaje, ni mama yeye kama yeye kupambana yeye na Mungu wake. Basi kwa kweli tulipitia hiyo changamoto, akajikuta kwamba ile hela ambayo alikuwa kashamuuza ule nguruwe kwa ajili ya nauli aliikata tena kapunguza kidogo kwa ajili ya kumpeleka mdogo wetu hospitali na sisi kututafutia dawa kwa ajili ya hii miguu make tulikuwa wote hata kutembea tunashindwa mm-hmm. basi mama akapambana akapambana baada ya wiki kama tatu mm. ndo nafuu ikaanza kupatikana kwetu lakini kwa ule mdogo wetu ilikuwa ni bado kwa sababu yale majipu yalikuwa ni mengi sana na ni makubwa mno mm. basi tukaanza kupata nafuu taratibu wiki ya nne yule mdogo wetu naye pia alikaa sawa, akawa anakaa unafuu kidogo, yale majipu yote yakawa kama yame make mama alikuwa anayakamua na kuyasafisha, yakaonekana kama yanakauka. Basi baada ya kuona hivyo, mama hakutaka kuendelea kusubiri, maana akajua kwamba nikitumia hii nauli nimekwisha, mimi pamoja na watoto wangu hatutaweza kutoka tena mahali hapa. Basi mama akaamua tufanyaje tuondoke hivyo hivyo kiubishi basi baba yeye katika mizunguko yake huko alipoenda kuna siku akawa ameenda mlimani baada ya kufika kule mlimani kuna kipande cha jiwe alichookota ambacho hicho kipande ni kipande cha dhahabu akaokota kile kipande cha dhahabu akarudi nacho nyumbani baada ya kurudi nacho nyumbani akamuonyesha mama mama akafurahi sana akasema Mungu labda ni Mungu katuona tukakiuze hiki kipande tukapata hela kwa ajili ya kujikimu hata kama tunaenda mahali tukapata pa kuanzia basi siku hiyo nakumbuka ndo tukajiandaa kabisa kila kitu tukaenda kwa kwa yule mtu ambaye alikuwa kampa baba mashamba na nini na nini baba akaenda akamwaga akamkabidhi funguo na kila kitu akamwambia nashukuru kwa mashamba ulionipa nilime kwa hii miaka yote nashukuru sana lakini mimi na familia yangu tumeamua ku, kwenda kutafuta maisha mengine yule mtu alikasirika sana kwa nini sijajua kwamba alikuwa na faida gani na sisi kuishi pale mm. sijajua lakini alichukia mno kipindi ambacho mnalima wengine wanavuna nyie hamvuni katika shamba lenu mlikuwa mnaona mazao yapo hayakuwepo tulikuwa tunayaona yapo na unakuta ni mazao yamestawi kwelikweli wakati wa kuvuna mazao yenu yalikuwa mkifika mnayakosa ndo mnapata gunia mbili au mnaona vile vile lakini mnapata gunia mbili tulikuwa tunaona vile vile kwamba ni mazao yaliyostawi na mazao yaliyojaa sana lakini mkishaanza kuvuna baada ya kuvuna unaokota hapa labda kama ni maharage hapa maharage mawili hapa mbele mawili hapa mbele yaani ukiingia ni yaani tofauti na uwasi, uhalisia unaokuwa unauona mm. ukiingia katika sasa kuvuna mm. hamna kitu unaona unafikiri kwenye shamba hivyo vitu vilikuwa vinaenda wapi wakati katika uhalisia mnaviona vile sasa hivyo vitu mi nadhani vilikuwa vinahusishwa na mambo ya kishirikina mm. kwa sababu baada ya kukaa baadaye kuja kuuliza wa wenyeji wa pale wakasema huwa hawalimi hivi hivi mm. unapotaka kulima kuna hatua ambazo unatakiwa kuzifuata ambazo ni hatua za kishirikina mm. na sisi tulikuwa hatuamini ushirikina mm. wala uchawi wala chochote kwa hiyo usipoamini inamaana maana haupati au ha, unapata na huoni haupati ni kwamba wenyewe wanavyosema ni kwamba wale wenyeji huwa wanaenda wanavuna yale mazao, lakini sio kwa hali ya kawaida. Wanavuna katika hali isiyokuwa ya kawaida, katika hali ya kichawi wanachukua. Japokuwa hata wewe ukifika kwenye lile shamba lako unaona kwamba vitu viko vile vile, lakini pale wenzio wanakuwa wameshavuna. Mm. Ndio sawa. Yule bwana akakasirika baada ya kupewa taarifa matakiwa muondoke. Ndio ikawaje? Baada ya kupewa hiyo taarifa alikasirika, akaambia sasa unaenda wapi? umeshalimalima tu miaka kadhaa umekata tamaa sijui nini na nini baba akasema hapana mimi naona imeshindikana kwa sababu kwa watoto wangu wanaumwa umwa na nini na nini na nikiangalia kweli miaka yote niliyokuja hapa hakuna masilahi yote niliyowahi kuyaona miaka yote mimi nahangaika nalima nalima nalima lakini sijawahi kupata faida sasa sijaona kama kuna maana kuendelea kuishi mahali hapa ambapo mimi nimetoka kwetu kuja kutafuta maendeleo lakini nimefika hapa imekuwa tofauti na matarajio yao mm. kwa hiyo sioni sababu ya kuendelea kufanyaje ya kuendelea kuishi mali hapa kwa hiyo ninashukuru kweli umenisaidia na kweli ulini, ulinipa mashamba ya bure sio kunikodisha ili nitafute maisha lakini naona mpaka sasa hivi imeshashindikana mm-hmm. naomba tu nikabidhi funguo zako nikabidhi nyumba yako nikabidhi na vitu vyako vyote ambavyo ulikuwa umenipatia Wakati huo hakuwahi kumuuliza kwa nini mimi nikilima sivuni. Nadhani hiyo akili ya kumuuliza hayo maswali labda hakuwa nayo, maana hatukujua kwamba yani huwa kinatokea mpaka inatokea hali kama hiyo. Sawa, akakabidhi funguo. Mm. Ehe. Akakabidhi funguo, nakumbuka tukaenda tukapanda basi, tukapanda basi tukaja tukaja moja kwa moja Dar es Salaam tukaja Dar es Salaam ambapo baba miaka ya nyuma sana alipokuwa kijana, kuna mahali alikuwa anafanya kazi, alifanya kazi pale mahali kwa uaminifu mm. Sasa tulivyokuja Dar es Salaam hatukuwa na pa kuanzia, tukaenda tu kwa ndugu jamaa na marafiki, tukahifadhiwa siku kadhaa. Baada ya kuhifadhiwa pale, basi baba ikabidi arudi pale mahali ambapo walikuwa wanamfahamu miaka ya nyuma, akiwa kijana mdogo alishawahi kufanya, kufanya nao kazi na alikuwa mwaminifu mm. Akarudi pale akaenda kumtafuta yule mzee, akaongea naye, ambia akamweleza historia yake alipotokea na hapo alipofika. Yule mzee kwa sababu alishafanya naye kazi kiuaminifu na alikuwa anamfahamu vizuri, hakuwa na jambo lolote la kumzuia, alimwambia karibu hii kilikuwa ni kiwanda cha cha kusafirisha mazao kutoka mikoani kuleta Dar es Salaam, wanayachakata vizuri, wanayasafisha vizuri, wana ulikuwa ni unga, wanasaga unga wa lishe, wanapaki vizuri, wanaingiza supermarket. Kwa hiyo yule mzee alimpokea baba moja kwa moja, akamwambia karibu, ni kijana mwaminifu, njoo tuendelee kufanya kazi pamoja. Je, una familia? Akamwambia ndio, sasa hivi nina familia na mke na watoto wanne. Kipindi hicho mdogo wangu wa mwisho ambaye ni wa kiume alikuwa hajazaliwa bado. Basi baba akaanza kufanya kazi pale mahali kwa uaminifu mkubwa. Yule bosi alimwamini sana, maana alikuwa tayari anamfahamu. Alifanya naye kazi muda kidogo nyuma, kwa hiyo alikuwa anamjua vizuri. Kwa hiyo alimkabidhi kila kitu, baba alikuwa ndo msimamizi wa kila kitu pale. Ni Dar es Salaam sehemu gani ilikuwa? tulikuwa tuna tu, ilikuwa ni dar es salaam mbezi Beach karibu kabisa na, ba, na, na baharini mm. kulikuwa na kiwanda maeneo hayo uh-huh. basi maisha yakaendelea baada ya muda kidogo tu kama mwezi mmoja hivi mahali tulipokuwa tumehifadhiwa na yule ndugu yetu baba alienda alienda kupanga enda kupanga nyumba nzima tukachukuliwa pale mahali tulipokuwa tuna tumefikia tukapelekwa kwenye nyumba sasa kwa ajili ya kuanza maisha rasmi mm. kwa kweli tuliishi vizuri baba ndo alikuwa meneja wa ile kampuni yeye ndo anasimamia kila, kila kitu alikuwa anasimamia mauzo na mapato na kila kitu yani kila kitu alikuwa anakiendesha yeye mm. alikuwa analipwa mshahara mkubwa kuliko wafanyakazi wote wa, wa, eneo lile na bosi wake alimpenda sana maake alikuwa anamwamini kuliko maelezo mwaka huo ni mwaka gani ulikuwa huo ulikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa mm-hmm. basi maisha yaliendelea vizuri tukaandikishwa shule za za private tukawa tunasoma mimi mdogo wangu na wale kaka zangu tukawa tunasoma private maisha yalikuwa mazuri tukaishi vizuri ikaenda hivyo lakini maisha yalikuja kubadilika pale ambapo kwenye ile kampuni ambayo baba alikuwa anafanya kazi ilitokea shoti au kama upotevu wa vitu mm. na kwa sababu babangu alikuwa ni meneja moja kwa moja alihusishwa moja kwa moja mm. baada ya kuhusishwa moja kwa moja hatukujua kiundani kwamba nini kilikuwa kinaendelea kule lakini tulikuja kujua hivyo kwamba kuna vitu vimepotea na baba yenu anahusishwa moja kwa moja basi sasa mimi pamoja na na familia kwa ujumla, mama pamoja na kaka zangu na yule mdogo wangu. Tukaja, baba akaja nyumbani usiku. Alipokuja usiku, akatueleza hali halisi, akatuambia, jamani, kuna tatizo, lakini kesho asubuhi, kesho asubuhi kuna kijana atakuja hapa, atawachukua wote, familia nzima, atawapeleka kuna mahali atawapeleka. Mm. Tukamwambia sawa, basi ukalala. Baada ya kulala, kesho yake ye baba hakulala nyumbani usiku huo, mm. hatukujua ameenda wapi, hakuwepo nyumbani. Basi kukakucha asubuhi, kukakucha asubuhi sana, kama mida ya saa kumi za usiku hivi, akaja yule kijana ambaye alituambia atakuja, akaja akatuambia twendeni. Tukaondoka mimi, mama pamoja na, na familia yote kwa ujumla, tukaenda mahali ambapo sipajui tukaenda kufichwa korongoni kuna mahali hapo kulikuwa na makorongo fulani marefu sana siwezi kujua ni wapi mm. yani Ma- korongo hizi kama calvert au korongo kama korongo tu ya kawaida korongo kama korongo bonde kali sana mm. ambapo chini kule ndo tulipoenda kufichwa ambapo tuseme mtu akiwa juu hawezi kuwaona akiwa jua hawezi kutuona mm. e, ndo tulipoenda kuwekwa pale mahali basi yule kijana akatoa akatupa maelekezo kwamba nimeambiwa mkae hapa mpaka muda ambao baba yenu atanipigia simu.